اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم خبر کے ساتھ گزشتہ چند مہینوں سے قادیانیوں کی سرگرمیاں پاکستان میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور قادیانیت نوازی کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرزیوں نے پھر سے جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے یہی کام انہوں نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا تھا اور اس کی سپورٹ کر کے ان لوگوں نے اپنے راستے ہموار کرنے کی کوشش کی کہ ہماری حکومت ہے تو ہم اس سے اپنے سیاسی اور مذہبی مفادات حاصل کریں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا حربہ ناکام بنایا اور اسی بھٹو حکومت نے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دے کر آئین پاکستان میں ان کا اقلیت کی حیثیت سے اندراج کر دیا اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ان کی تمام تر ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آئیں اور اس کے پیچھے بھی مقاصد وہی تھے کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی ایک دو تقریر ایسی ان کے سامنے آئیں جن سے عمران خان صاحب کے لبرل مائنڈڈ ہونے کا اندیا ملتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ لو جی یہ حکمران جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح رہے گا اور ہم اس سے اپنے گھنونے مقاصد پورے کروائیں گے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد متعدد واقعات ہو چکے ہیں مرضیوں کی بدماشی کے اور قادیانیت نوازی کے بھی آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈسکا میں ایک چوک تھا جس کا نام تھا ختم نبوت چوک اور اس کا نام تبدیل کر کے شاہین چوک رکھ دیا گیا جس کی نہ تو کوئی معقول وجہ بنتی ہے اور نہ ہی کوئی جواز بنتا ہے بلا وجہ ایک چوک کا نام جس کا نام ختم نبوت کے عقیدے سے ریلیٹڈ تھا اس کا نام تبدیل کرنا ظاہر ہے یہ قادیانیت نوازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا فقط اس قادیانیت نوازی کے لیے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت میں کچھ ایسے سانپ موجود ہیں جو در پردہ یا تو خود قادیانی ہیں یا یا قادیانیوں کے انتہائی درجہ کے پٹھو اور اعلی کار ہیں ابھی جو ہے وہ نیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ دو ہزار بیس کا جو حج فارم ہے اس میں سے ختم نبوت کا جو حلف نامہ ہے اس کو نکال دیا گیا ہے ہمیشہ سے حج فارم میں ایک حلف نامہ موجود ہوتا ہے جسے بھر کے ہر مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر اپنے ایمان کا برملا اظہار کرتا ہے اور اس کا مقصد قادیانیوں اور مرزیوں جو کہ خود کو آمدی کہتے ہیں کہ داخلے سے حرمین شریفین کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ حرمین شریفین میں کفار کا داخلہ منع ہے اور یہ ہر مسلم حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ جب بھی حجاج کرام کو حج کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کی چھان بین وہ اپنے طور پہ کر کے بھیجیں تاکہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے بیس میں حرمین شریفین نہ جا سکے تو اسی لحاظ سے حکومت پاکستان نے بھی اقدامات کیے ہوئے تھے اور جن میں سے ایک اقدام حج فارم میں موجود ختم نبوت کا حلف نامہ تھا عالمی مجلس ختم نبوت کے امیر اور دیگر رہنماؤں نے اپنے اخباری بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت آئے روز دین دشمنی اور قادیانیت نوازی کے بدترین اقدامات کر رہی ہے ختم نبوت کا حلف نامہ انٹری فارم میں درج کیا جائے واضح ہے کہ دو ہزار انیس کا جو حج فارم تھا اس میں مندرجات اور عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ ایک ساتھ تھے جو کہ حج کی درخواست دینے والوں کو فراہم کیا جاتا تھا اور وہ پورا فارم پڑھنے کے بعد اور حلف نامے پر دستخط کرنے کے بعد جمع کرائے جاتے تھے اس بار دو ہزار بیس کے حج فارم کو مزید پچیدہ بنا دیا گیا ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلی انٹری ہے اس کو بھرنے کے بعد دوسرے فارم جس پر ختم نبوت کا حلف نامہ ہے اس پر حجی کے دستخط کرائے جائیں گے یعنی کہ پہلے ایک ہی فارم ہوتا تھا اس میں تمام اندرجات بھی ہوتے تھے اور ختم نبوت کا حلف نامہ بھی اسی میں ہوتا تھا اب ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ اس فارم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پہلے والا جو فارم ہے اس میں سے ختم نبوت کا حلف نامہ نکال دیا گیا ہے اب اس کو بھرنے کے بعد جس میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے حاجی جو ہے وہ اپنی درخواست دیں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا فارم ہوگا جو اس درخواست کی منظوری کے بعد دوسرے فارم پر حاجی کے دستخط کروائے جائیں گے جس پر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کے ایوانوں میں چھپے قادیانیت نواز عناصر کی کاروائی ہے جو کسی بڑے فتنے کی نشاندہی کر رہی ہے اس لیے کہ یہ حکومت تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ دوسرے فارم پر حلف نامہ موجود ہے لیکن آئندہ سالوں میں صرف اسی فارم کو حتمی اور آخری بنا کر اس حلف نامے فارم کو بالکل ہی نکال دیا جائے گا بالکل ہی ختم کر دیں گے یعنی کہ اب کی بار لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے سے ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا وہ ختم کیا اور دوسرے فارم پر ختم نبوت کا حلف نامہ ان کے مطابق رکھا گیا ہے اب اگلی بار جس فارم پر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے اس کو غیر ضروری قرار دے کر ختم کر دیں گے اور پہلے والا کہیں گے بس یہی ایک فارم اب سے لاگو ہوگا اور یہی کافی ہے اور اگر کوئی سوال کرے گا کہ بھائی اس فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ موجود تک کہاں گیا یعنی دو ہزار اکیس میں جب اگر لوگ سوال کریں گے کہ بھائی اس میں تو ختم نبوت کا حلف نامہ تھا کہاں گیا وہ تو پھر یہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ دیکھو جی دو ہزار بیس والا جو فارم تھا اس میں بھی تو ختم نبوت کا حلف نامہ موجود نہیں تھا تب بھی تو لوگ گئے ہیں تب تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو صرف ختم نبوت کا حلف نامہ ریموو کرنے کے لیے رچائی گئی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دو ہزار انیس کا جو حج فارم ہے اس کو بین ہی ختم نبوت کے حلف نامے سمیت بحال کیا جائے ہم کسی طور بھی ختم نبوت کے حلف نامے کو رموو کیا جانا برداشت نہیں کریں گے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے مرزیوں کی بدماشیاں پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں ابھی چند دن پہلے کوٹلی آزاد کشمیر میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک مسجد کا راستہ بند کیا اسی مسجد میں جو ہے وہ آنے جانے والے نمازیوں کو وہ تنگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے چھ سالوں سے یہاں تک کہ جب وہ مسجد بنائی گئی تھی تو بنانے والے پر بھی مرضیوں نے تشدد کیا تھا جو بیچارہ تقریباً ایک ہفتے تک ہسپتال میں زیر راج رہا ہے اس کے بعد بھی جب بھی نمازی وہاں آتے جاتے تھے تو ان کو گالی گلوچ مارا پیٹا جاتا تھا تو یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہو رہا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے عناصر ہیں جو یا تو خود قادیانی ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ شدید قسم کے قادیانی نواز ہیں جن کی پشت پناہی ہے یہی وجہ ہے کہ مرزئی اب پھر بدماشی کرنے پر اتر آئے ہوئے ہیں لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم یہ بدماشی کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے احتجاج کریں گے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں اور پاکستان میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ